É o Morbius! Ah, não. Uf. Calma, esse é o Morbius? <laughs> esse é o Morbius! É ele. É ele. Mano, <laughs> que não... <laughs> Temos... Temos Morbius.